प्रेम से बोलो हंसा वाली मैया की आप सुन रहे हैं रामू सिंह के आवाज के परल परीक्षा बा के परल परीक्षा बा हो जैती पास इच्छा बा जैती पास इच्छा बा मैट्रिक के परल परीक्षा बा हो जैती पास इच्छा बा जैती पास इच्छा बा करतानी पूजा राउर नजर हम पे पड़ जाए नजर हम पे चीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए ए माई सुनी बुद्धि हमर बढ़ जाए ता बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बुद्धि हमर बढ़ जाए आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज बुद्धि हमर बढ़ जाए बचाली हमरा पदया करी माय बीड़ा वाली माई बीड़ा वाली माई बीड़ा वाली डूबता नैया भंवर से बचाली हमरा पदया करी माय बीड़ा वाली देवी आशीर्वाद मैया असर सरम पे पड़ जाए बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बीच बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए रामू सिंह के आवाज रवि रंजन रामू ध्यान बाटे धैले तोहरे पे माई असरा लगैले सुनी रवि रंजन रामू ध्यान बाटे धैले तोहरे पे माई असरा लगैले लुदन सानू ने आशिक से नटर पर जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए बीज बना दी सरस्वती माई बुद्धि हमर बढ़ जाए स्टूडियो बकरी बाजार चकिया हजार हो पंडित जी के खर्चा के ले तो साकार हो ए भाई सुनो केहू दे तू तो केहू देते हजार हो पंडित जी के खर्चा के ले तो तोरा शादी देव सुनील रवि मंडप सजा दी मंडप सजा दी राइटर सोनू जाके लतई पर शादी देव सुनील रवि मंडप तो कोचिंग में रखाई रे मैया जी के मूर्ति तो कोचिंग में रखाई रे अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा का हो साली जी कहां के तैयारी बा 아? जा चलो घुमा दे बुलेट पहुंच जा बुलेट पहुंच जा बुलेट पहुंच